Magandang araw sa ating lahat mga kapatid at mula sa aking pamilya, ang aking asawa, ang aking anak, uh, bumabati po kami ng maligayang Pasko at maligong bagong taon sa ating lahat. Sana po ay uh, nasa mabuhay tayong kalagayan, malusog, at magpayapa ang pag-celebrate natin itong uh, darating na Kapaskuhan at saka bagong taon. Mag-ingat po tayong lahat. Stay safe and healthy. God bless po from George Sar Vlogs. Nagpapasalamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa aking mga subscribers at mga <laughs> sumusubaybay ng aking channel. Maraming salamat po. God bless again.